السلام عليكم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا البخل ولا تبسطها كل البسط هذا الإسراف فتقعد ملوما على البخل محسورة إذا انقطع مالك بالإسراف هذا أسلوب بلاغي اللف والنشر ما أعظم القصد وما أعظم التوسط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إنفاقنا قصدا وأن يجعلنا أسخياء في الصدقة